ရရ rush ချိုက်နော်နော်နော်ခေါင်းတော့ခေါင်းတော့ခေါင်းတော့ထန်တော့ထန်တော့ထန်တော့ထန်တော့ထန်တော့ထန်တော့ပြေးပါပြေးပါအော်နော်အော်နော်အော်နော်အော်နော်အော်နော်ခေါင်းတော့ခေါင်းတော့ခေါင်းတော့ထန်တော့ထန်တော့နော်ထန်တော့နော်ထန်တော့ online တဲ့ headshot ကြီးကွာမင်းကဘာလို့အားချောင်းနေရတော့အဲ့ဒါတိုင်းသုံးနေ तू တော့ထပ်မှတ်စပိုင်ဒါမန်နဲ့ အခုကသားတွေဖန်ကလာပြီအဲ့ဒါဖန်ကလာပြီလူတွေများနေတယ်နောက်ရအောင်နောက်ရအောင်ကိုကိုလီကိုကိုလီကိုကိုလီကိုအဲ့ဒါကိုကိုဟုတ်လဲစီတွေရောက်ဖန်ကကိုကိုဟုတ် ကိုကိုဟုတ်တယ်လုံးပြင်းတယ်လို့ကိုလိုက်ကိုကိုခေါ်တဲ့ကောင်လာဆောက်ယူအဲ့ဒီဘာလို့ပေါင်ကင်တာလဲဟာဒီဘဲလုံးပြန်ပြီကိုကောင်မလေးကိုပေါင်ကင်တာဟုတ်ကငါငါမဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ဟာလုံးလုံးဒီကိုကောင်မလေးကိုပေါင်ကင်တာကိုကျွန်တော်မဖြည့်ရှင်းခဲ့ထုတ်နေရတယ်ဟာပြစ်တယ်လားပြစ်တယ်လားဘေးလေးဘရိုပြစ်တယ်လားပြစ်တယ်လားမတီးတော့မတီးတော့သွားပါပြီကျွန်တော်ဟောင်းလာခိုင်းပါလား 你今日冇冷氣嘛？嗱，你今日收咗地啩？今天你今天你兩個牌？今日今日冇冷氣嘛？嗱，你咁咪對。你你哎呀，你你咋没那么放放那么好呀？对呀，这个不拉该嘛拉的哈。anh kia nhá bên này ok nhá không thank you nếu mà đi đi đi, đi, đi mấy đứa con nó không được giao mà thì giao mà ကျွန်တော်ပေါင်လာကင်ပါလေဟောကျွန်တော်ပေါင်လာကင်ပါလားအေးကွာအဲ့ဒါအဆောင်မစားလို့အညာစင်နာသူညာစင်နာသူညာစင်နာဘေးကိုင်းလိုက်လေဘေးရအဲ့တော့တာတာကြီးပြောနေရအာတူပွေးတူပွေးနာလေအဲ့လေဘေးရကိုင်းလိုက်ပါဘေးရ I've located the next play zone ဟလာဟလာတာကြီးကွာတောင်းရမ်းချိန်တယ်ပဲကွာဒီမဲ့ရောက် တီတော့ကုန်တယ်ကွာအာလီယောအလားလေးစားဟေးငါပေါ်လေးဒီသားပါဒီ enemy လေးတစ်ကောင်ပြစ်လိုက်ရတာအဲ့ပေါ်တစ်ကောင်စားဘူးနောက်ဆုံးတော့ तू ကနောက်ဝင်လာကြိတ်သွားရင်ငါပေါ်လေးလီယောတဘောကြတယ်လီယောဟမ်ကိုမတော်ဒီက enemy တစ်ကောင်ရှင်းလိုက်ရတာနော် तू ကနောက်ဝင်လာပြီးဘောတစ်ကောင်ကြိတ်သွားတယ် ချင်းစင်းသွားတာအော်ဒီ6កောင်ဟလားဘာလဲလဲပိတ်တယ်6កောင်မှာဗျာဟလားဒါလေးတော့ပတ်ပြေးနေတာဒီကောင်အလားလေးနော်လူတွေကျွတ်ဖို့တာနော်လူတွေကျွတ်ဖို့တာနော်အဲဘောမစားလိုက်ရအောင်မယ်လီယွန်စားဟွာနှစ်កောင်လုံးအားလုံးကိုလီယွန်ဟိုကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပါစေတနာနဲ့ပါကျွန်တော်အောက်ကနှစ်កောင်စိတ်ပြတာခုံစိတ်မြေနှစ်កောင်လုံးပြစ်ပြီးတော့ဘောလေးပြစ်မယ်ဆိုကြည်ပြစ်တယ်ဆိုကြည်တော့နှစ်កောင်လုံးဆွဲဟွာသဘောကျတယ်လီယွန်နော်နှုတ်လေးသဘောကျတာဒီကောင်ကျတဲ့ Mark the location ဒီကောင်ကျတဲ့ကောင်ကျတဲ့အဲပြန်ပြီးပြန်ပြီးသူကောင်ပြန်ပြီးသူကောင်ပြန်ပြီးရပေါ့ သူတော်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့အားရမကတဲ့ဟုံးတွေကမာတော့မလေးအလားစီးနေပြီအားလေးတော့လာစီးနေလာစီးနေဒီကောင်လာစီးနေအဲချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ကြားနေအောင်ကိုကိုကိုမေကကိုကိုမေလာအာကိုကိုမေကတဲ့ငါလုံးမဖန်ခဲ့ကွာအကုန်လိုက်ကိုကိုဟောင်းနေတာလေကွာဒီဘယ်မှာတော့ဒီပေါ်မှာ bro အဲ့တော့ဆင်းနေတာမင်းဆင်း enemy လားဟုတ်တယ် enemy ပေါ့လာလေလာလေလီယိုလာလေဟုတ်မှာလားအာ ตาขี้เลยกว่านี่ว่าเลยอ๋ออะลาลิซ่ามามีนอกกันนี่พี่เอ๊ะเล่กุโกลีอ๋อဘာလဲပက်တက်ကိုလီဟောကြာကြာကြာကြာကြာဩမဟုတ်မဟုတ်ကိုလီရန်စုံနေဟောလားကိုလီကိုလီရန်စုံနေတာပါကမင်းလာဖေးမအောင်ကွာငါတို့ကိုလီကရှယ်တောက်တာနောက်ကနေပြီးရှယ်တောက်တာဆိုတာငါတို့အဲ့ကျရှယ်နေတက်သွားဆိုနောက်ကနေဆွဲလိုက်တာဘက်အဲလေလာလေးလာလေးလာ I'm summoning a vehicle ကားရေးစုပြောတာ group ကိုလားမဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော် Discord မှာပြောနေတာဖန်ကတ်တို့အရန်တို့ဒီခင်းထဲမှာမပါတဲ့လူတွေပါပြောလို့ရတယ် Discord ကနေပြောနေတာအကုန်ရှိတယ် Discord ထဲမှာလူတွေစုံနေကျွဲတို့ရောဖန်ဖန်ကတ်တို့ရောကျွဲတော့တောက်ယူပေါ့နော်ကျွဲတို့စကားရေးထဲမှာပြောပါကိုလီရောအလားလေးတောက်တာရဲ့အလားလေးတောက်တာတော်တော်လို့အလားတောက်တာအားရရရဘာသာနဲ့ပြောဘာသာနဲ့လို့ဟယ်လိုဘာသာနဲ့ပြောဘာလို့ပြောစေရဘာလို့ပြော Pagay! Pagay! Anh ta giờ sao? Mình được thiêu à. Đây mình thiêu mình thiêu giờ anh ta. Thấy mà cô liêu ấy. Show me that, show me that. Cô cô liêu mình thiêu ngay này, cô liêu mình thiêu ngay này giờ. trêu này là cô hộ, cô hộ giờ. trêu này là cô hộ, cô hộ của kiểu. Cô hộ thấy mà cô hộ. Quá quá. Cô mà cô mà cô cô mà là đi là đi rồi. Lobby, lobby, lobby, lobby. ကိုလူတွေလာနေပြီလာပေါ့လာပေါ့လာပေါ့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာရောက်နေပြီလူတော်နောက်လာတော့ဝါဘယ်တော့ပြသွားတော့မကအများကြီးပဲအများကြီးပဲရောက်တော့ဒီကျွန်တော်ဘက်မှာဟုတ်ပဲအေးအေးအေးအေးဖို့ဖို့ဖို့ဒီမှာဒီမှာနေအောင်တော့နေအောင်တော့နေအောင်တော့နေအောင်တော့အတော့ကျန်တကောင်ကျန်နေတကောင်ကျန်နေအဲ့အောင်ဒီရှေ့မှာဒီရှေ့မှာနေမှာနေနေနေနေမကနေမကရောမမကောက်ကဲမရမယ်နော်ဒီဘက်ထဲမှာရိတ်ထားတာဒီဘက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးမကအဲ့ရှေ့မှာရှိသေးတယ် I got supplies ကောင်ရှိတယ်ကောင်ရှိရဟုတ်တယ်လေကိုတာကာကြီးညီလေးနော်ကိုတာကာကြီးဒီမှာလဲချောမကောက်ကဲမကောက်ကဲကိုလူတွေတော့အပါမခံဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဘယ်ပါခံပါလဲအမိုးကြဘဲရကိုလူတွေအပါမခံဘူးမှတ်တာနော်ညီလေးတို့ညီတို့လာတာစကွတ်လာပါနေပြီဘုံနေစားတယ်ဘုံနေစားတယ်အဲညီတို့ MOG စကွတ်တဲ့ဝင်လာတာကုန်ကျွေးကုန်ကျွေးကျိုးလိုက်ကုန်ကျိုးလိုက်ဒီကောင်တွေဘာတော့ဟောဒီစကွတ်မဝင်လာတာဟာလားမင်းတို့ငါတို့ဘာစကွတ်များမှန်လားချာချာစကွတ်မှန်ဩ

哇，要油麦了，哇，要油麦了。放假了。那礼拜六去吧，那礼拜六去吧，对吧？那礼拜天打呗，礼拜天对不对？好嘞，好嘞，打吧，过来嘛，打不起来，切不起来。没有嘛？你干嘛去嘛？你干嘛去嘛？呀，啊，去呀，去呀，去呀，你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？去嘛，去嘛，去嘛，去嘛。 P.Y. 拿什么来？啊，不嘛不嘛不嘛！Marked location. 哎，没了，光柱断，光柱断没了，光断没了，光柱断没，光柱光柱断没，不不不知道嘛，对对对，不掉嘛不掉嘛，不掉嘛。快跑枪嘛！来嘛来嘛来嘛！ ဒါဒီမှာဒီမှာဒီမှာချင်းလေးပါကဲမဲ့ကဲမဲ့လီယွန်ရရကျွဲခဲနဲ့ကျွဲခဲနဲ့ဒီကောင်ကျွဲခဲနဲ့လာအားချောင်းတာသိလားနော်ကျွဲခဲနဲ့လာအားချောင်းတာဘာသာလို့ကျွဲတိုင်းကျွဲတိုင်းပဲကျွဲတိုင်းပဲလာအားချောင်းတာ thank you ဘာလို့ကျွဲလို့ပဲကျွဲလို့ပဲကျွဲလို့ပဲလာအားချောင်းတာကျွဲလို့ကျွန်တော်ရှင်းပါဗျာလို့ရှင်းပါဗျာကျွန်တော်ရှင်းပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားလို့ဖုန်းနေလိုက်တော့ကျွဲတယ်ဘာလို့တောင်ပါကြီးဟုတ်တာ ba ba không đã ba không đã không không đã không đã sakay sakay ni không đã một đâu nếu ai xin nó nếu ai xin nó để để xin để xin để nó con nó con mà đi no no no no no no no no no no no no có gì à đâu có gì là là ba lẽ có gì à là ê chín này chín này thì là tâm mà tâm mà là tâm mà là chín này thì là chín này thì là tới tới tới liu tới 来，马哥来，好耶！马哥队，马哥队，丢！丢过来，丢过来，丢过来，丢走，丢走，丢走，丢走，不走，丢，丢不走。别别别，别听好，千万别听好。别别别，别听好，千万别听好。别别别，别听好，千万别听好。哎，怎么了？哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦。 အောက်အောင်တော့အောက်အောင်တော့ estate ပေါ်အောင်ပဲချက်မှာ estate estate ဟုတ်ခဏဟုတ်ခဏလေးနော်ဟုတ်ခဏလေးနော်ကဲမလားခဏခဏခဏခဏခဏခဏကဲမလားကဲမလားရတယ် estate လာအောက်အောင်ရှော့ပါပြီပေါ်မှာပေါ်မှာပေါ်မှာလာလာလာလာလာဟော nice အကောင်အေးလာမသိဘူးနော်တွေးလိုက်ခွန်ရှောင်းအောက်မအောက်မအောက်မအောက်မအောက်မအောက်မပြမပြမပြမပြပြပြပြပြပြဝိုင်းမှာဒီဝိုင်းမှာဒီဝိုင်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြေးသွားလိုက်နေလိုက်နေလိုက်နေလိုက်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ easy ပဲလားဒါခါကြီးတော့အောက်အောက်စင်းတဲ့ကောင်အရင်ဖုတ်ပလိုက်တာကွာအဲ့မှာတစ်ခါပြီးသွားတယ်မအေးနော်အေးနော်ဟုတ်တယ်အလားလေးလာရမီအလားလေးလာပေးပြန်ပြီအောင်ရေးတောက်ကြည့်ဝင် Thank you အေးလာပေးပြီဟဲ့လား Thank you very much အဲဆောင်းဝဲချစ်ပေါ်နေကောင်လေးဟဲ့လားနော်မင်းတို့နောက်ဘက်စော်ကြီးကြီးပေါက်နောက်ဘက်မို့ခုပေါက်စော်ကြီးကြီးပေါက်နေမှရောက်ကွာမင်းတို့ဟဲ့လားအဲ့လိုအေးလာလူတဲ့အချိုးကျေးဇူးကြောင့်ဒီနော်လာလာလာဟာဘုံလာပြတယ်နော်ဟာဘုံလာပြတယ် ဒီမှာပဲရှိမှာအဲ့လိုဒီမှာပဲရှိမှာရောက်ဒီမှာပဲရှိမှာဒီမှာပဲရှိမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီကျွန်တော်အောက်နေနေဆင်းမလားအော်တော့တယ်ဟုတ်ပါကြမှာဟုတ်ပါကြမှာအဲ့ကောင်တော့အဲ့ကောင်တော့ဘာလဲဘာလဲဟလားဘာလဲပြတဲ့ဆဲကောင်ဟလားငါငါလာပြင်တာဟလားငါငါလာပြစ်တာဟလားဘာကိုတီးပေးမယ်ပပတာခါဟာတာရတော့လေးနဲ့ပြန်အေးလိုက်တယ်ကြာတော့3000တော့မဟုတ်ဘူး လေကပ်ပြင်းနေပဲမထွက်ရနောက်ကပြစ်တယ်နောက်ကပြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာဒီမှာနေနေနေနေကနော်ကနော်ကနော်ကနော်ကနော်လေးညိုက်ကနော်ညိတ်တက်ပြီလားကနော်ညိတ်တက်ပြီလားကောင်းလေသူ့နေရာတိသွားတော့ထွက်မလာတော့ဟာတော့ဟာဟာငါအဲ့ဒီမကိုင်းနိုင်တော့တိရတယ်ထပ်ပြစ်တယ်ထပ်ပြစ်တယ်ကနော်ပြစ်တာတော့လို့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာကောင်းလေးထွက် ပြုတ်သွားပြီကောင်းပြုတ်။သွားဘာလဲပြိသက်။အေးပါဗျာ။ဟလာ။နော် let's go ။ရှာလို့58မိနစ်58မိနစ်အဲ့ဒါအဝါရဖာငက်ပလိုက်ပါဖက်။ဖာငက်အဲ့ဒါ58မိနစ်။ဟိုကျွန်တော်အဝါ58 58မိနစ်မှတ်ပြီလား။အဲ့ဒီပါ။58 58 M ဘူးဒီပေါင်းလေးနဲ့အလားလေးလားနောက်တော့နောက်တော့တွက်ကေနောက်တော့တွက်ကေနေနောက်တော့တွက်ကေနေပြီ အဘယ်တော့ပြသွားတော့တဲ့နောက်တနေရာမှာတကောင်ချန်နေတယ်နောက်တနေရာမှာတကောင်ချန်နေတယ်ယေးနောက်တနေရာမှာတကောင်ချန်နေ2 point 2 point 2 point အထက်ပဲစနိုင်ပါလားအနောက်ကနိုင်ပါကြောက်လားကရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ဒီကနိုင်ပါရောက်ဘာနောက်နိုင်ရအများကြီးအများကြီးပဲရောက်ဒီဘက်ဘီယာကိုပြစ်တယ်ဟောလီယိုနောက်တစ်ဖွဲ့လားသူတို့သူတို့တစ်ဖွဲ့လားနောက်တစ်ဖွဲ့လားဘာထွက်ရအောင်ညာလေအေးပါဘီယာစာတာပေါ့လေအေးပါဘီယာစာတာပေါ့လားဘာအဲ့လဲပိတ်တယ်အေးပါဘီယာရှာလို့ ဟိုကျွန်တော်အများကြီးအများကြီးဟိုတွေပွိုက်နေအများကြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ထောက်ထားတာနေကျွန်တော်ဘယ်ကပြစ်တော့လဲနောက်တော့ကောင်ပြစ်သွားဟာရဟာရဝေါလက်ပြစ်သေးတယ်လီယိုဘာဘာဘာ Marked a ဟော location. တက်လာတယ်လို့အဲ့ခေါင်မမအဲ့ခေါင်မမမဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်မဟုတ်ပုံမှာတက်တက်ဒီနောက်တဲ့ချန်သေးတယ်နောက်တဲ့ပွိုက်နေချန်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ထပ်ပြစ်သေးတယ် ပေါ်ကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ပေါ်ကောင်တစ်ကောင်တက်တက်ရှိပြီးနောက်တဲ့တခြားနေရာနောက်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ကောင်ပေါ့နှစ်ကောင်လုံးရှိသေးတယ်ဒီဘယ်နားပါအဲ့နားပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာ point ပေါ်ဟာ headshot ထိသွားရဲ့ပေါ့ပေးကျခုနကဒီဘက်ပြကြံတော့ဒီမှာတော့တော့တော့ဒီမှာဒီဒီမှာလည်းကြည့်နော် mark the location ဒီမှာလည်းကြည့်အများကြီးပဲမြင်လားအမလို့အများကြီး point တွေဆောင်းအများကြီး ပွင့်များတယ်ပွင့်များတယ်ချက်တော့အောင်ပါအိမ်များကောင်လေအလက်အချောင်းအာဒီဘက်ကလာပြစ်ပြန်ပြီကွာမင်းတို့ကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ပုံလျှောက်ပြစ်နေရပဲဒီဘက်ဟိုဘက်ကျွန်တော်ဆုံးဝဒီထဲမှာတော့ပါတယ်ဒီနာဒီမှာပဲနေလိုက်တော့မှာเนาะ လာမနည်းနည်းလေးရရင် rush ချိုက်နော်နော်နော်ခေါင်းတော့ခေါင်းတော့ခေါင်းတော့ဒီမှာခေါင်းတော့တတ်မလားတတ်မလားနော်လူလူတော့ကွဲနေနော်ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ချင်းတော့တတ်လို့ရတယ်မမတွက်ကဲတွက်ကဲတွက်ကဲတွက်ကဲနောက်တစ်ခေါက်တွက်ကဲနေတယ်ဩမတတ်နဲ့မတတ်နဲ့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးချင်းကွက်တီပဲသူ့လူတွေကရှိတယ်အောင်သူ့လူတွေကရှိတယ်ထိုင်ဆောင် I've located the next ဘယ်နှကောင်မရှိပါလိမ့်နော်နှကောင်မရှိအဲ့နှကောင်တော့ဝိုင်းတော့တတ်လို့ရပြီလုံးဝရှူอ่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမကိုင်း 看到，看到，看到，看到，看喽，看到，地瓦，地瓦，看到，看到，看到，看到，看到，哎，往那旮弄，哎，往那看去。哎，第二、第二那边的，第二、第二上的，第二、第二妈妈妈。阿招，阿招那个哦，下地了，利用下地了，下地了，下地了哦。快下地瓦啦！啊，快下地瓦啦！ ပေါ်ကပစ်တာစပိုက်တာနဲ့စပိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီအောင်တော့အောင်တော့အောင်တော့အောင်တော့အောင်တော့တခေါင်းတော့တခေါင်းတော့တခေါင်းတော့တခေါင်းတော့တခေါင်းတော့တခေါင်းတော့အဲ့ငါအေးကြီးကုန်တော့ပါတော့လီယောကျွန်တော်အေးကြီးကုန်တော့ပါတော့ဘာသာတို့နောက်တစ်ခေါင်းတော့ထပ်တော့တက်မရပါဘူးဟုတ်တယ်တက်မရပါဘူးလုံးမရပါ ထွက်တော့ထွက်တော့နော်ထွက်တော့နော်ထွက်တော့ online တဲ့ headshot ကြီးကွာအကီးရောနောက်ကားလာပြီမသွားနဲ့တော့မသွားနဲ့တော့ bro နောက်မှာကားကားနောက်လေးရလားကားတန်ကားတန်ကိုင်ကိုင်ကိုင်နောက်နောက်မှာကားတန်တော့ bro ဟိုဟိုတာရည်ဟိုပြေးသွားတာပြေးသွားတာတွားတွားတွားတွားတွားမပြေးမတွားတွားတွားတွားတွားမရောက်မရောက်မရောက်မရောက်မရောက်မရောက်မရောက်မရောက်မရောက်လာလေးပါတနားရီ3မိနစ်အဲ့ဒါမပြေပါဘူးတနားရီ3မိနစ်မပြေပါဘူးမင်းကဘာလို့အားချောင်းနေရအောင်အဲ့ဒါတနားရီ3မိနစ် तू တော့ထပ်မှတ် tạ cho nó còn phát đồ lành cái này tôm lên đang cỏ flevo flevo vai flevo vai நம்ம பிளேட்டட் நோ யா யா டிஜி மேல கார ஜாரே டியோ டியோ ஜோ டிஜி மேல கார ஜாரே ஆ நாட் போயிட்டேனே ப்ரோ போ ஜோமா ஜோ டிஜி மேல ஜோமா ஜோமா டிஜி மேல ஜோமா யா டி ஆலம் အဲ့ကိဖုတ်ပြီးဖုတ်ပြီးဖုတ်ပြီးပဲသားဒီအိမ်စုတွေကြားထဲမှာမားလိုက်တာဘယ်တော့ဝိုးလေးမိတ်နော်ကျွန်တော်တို့ actual reaction လေးမိတ်မိတ်ပြကြအောင်နော်ကျွန်တော်အသေးလေးပဲဖြစ်လက်မလေးပဲဖြစ်ဝိုးလေးပဲဖြစ်နော်ကျွန်တော်နှိပ်ထားပြရပါတယ်မိတ်ကနှိပ်ပြကြပါအောင်မြတ်ဝိုးလေးဝိုးလေးတက်လောက်နှိပ်ပြကြအောင်နော်အသေးလေးဝိုးလေးမင်းကပြင်ညာအော်တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့မင်းကတွေ့တဲ့တွေ့ရောမင်းကပြန်ဝင်သွားတာမင်းကဘာတဘောလဲမင်းလုံးချင်တာလှုပ်ပြီးမင်းကငါလည်းပြန်ထားအောင်မင်းကပြန်ဝင်သွားတာဘာတဘောလဲအဲ့ရအဲ့ရလုံးချင်တာလှုပ်ပြီးလာတော့ပြုံးပြတယ်ကျွန်တော်လက်ထောက်အောင်ပြန်ဝင်သွားတယ်တည်းတည်းသဘောကျတယ် တော့ပြစ်စင်တော့မတော့မသိရင်တော့ပြစ်စင်တာပြစ်ပေါင်ပေါင်ကန်ချဲတဲ့မောင်ဖေးတန်းနဲ့ဘလို့ပေါင်ကန်ချဲတဲ့မောင်ဖေးတန်းတော့ပါလေပါလေပါလေခဏကြီးငါမယ်အဲ့ဒါထပ်မယ်အဲ့ဒါထပ်မယ်နော်ပါလေမောင်လေးတက်တက်လေးထွက်ပြီဟာလာထောက်တာဟာလာအမားနဲ့ဟာလာဟာလာမင်းတို့နေရာပြောင်းပြတာဟာလာမင်းတို့နေရာပြောင်းနေမရအောင်ကြီးလေးလိုက်ပြပါကူကြီးကဟာလာဒီတော့မှတော့တော့ထားတယ်အဲ့ဒါတနားကြီးငါမယ်မပြော Marked a ဘတ်တယ်ဘတ်တ location. ယ်ငါ့ကိုပြစ်တာဗျာပြစ်တာစပိုက်ဒါမန်နဲ့ထပ်တော့ထပ်တော့ထပ်တော့ထပ်တော့ထပ်တော့နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်တနား6မိနစ်အဲ့ဒါခုနကတနား9မိနစ်ခုတနား6မိနစ်ဒါမတ်မတ်မတ်အဲ့ဒါမတ်မတ်တာမတ်တာ that's a fucking highlight ပဲမင်းဒီပွဲမှာတွေကို highlight ကမင်း4မိနစ်စာလောက်ရနေတော့များတယ်နော် တို့ short short လေးတစ်ချက်တော့လောက်သွားရှော့ရှော့ရှော့လေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရှော့ထောင်ပေးလိုက်ရှော့ထောင်ပေးလိုက်ပေါ့လိုကနေလိုကနေအော်ဘရိုဘရိုအေးပြတယ်ကော rest ကိုမနော်ဝေးလို့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့နောက်တော့ကိုမကိုမလား run run မလား run မလား run မလားကြောက်ပြီဒီဘက်ကပါအားချောင်းနေကွာအားချောင်းတော့ကောင်းနေငါကုန်လိုက်ပြပြုံးမယ်နေကိုကြီးကုန်ကုန်နေအားချောင်းတော့ကောင်းနေတော့တိုက်ထည့်ပေးမယ်ခဏဝေးလို့မရနော်ဒီကဒီကအားချောင်းတော့ကောင်းနေထွက်မလားတော့ဟမ် 呀，阿壮那我放不来了。நடக்கும் நடக்கும் நடக்கும் நடக்கும் நடக்கும் நான் கொண்ட மினி ஐ பைங்க ஐ பைங்க ஐ பைங்க ஐ பைங்க ஐ பைங்க மார்க் தி லொகேஷன் la đi làm la đi làm hay là tay lá tàu thì trao vì အဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီနဲ့ဝင်သွားတဲ့ကောင်တစ်ကောင်တွေ့လိုက်တယ်ဒီနဲ့ဝင်သွားတဲ့ကောင်တစ်ကောင်တွေ့လိုက်တယ်ဒီမှာကောင်ဒီမှာဒီမှာလည်းကောင်ဒီမှာလည်းကောင်နဲတာမဟုတ်ဒီထဲမှာနေနဲတာမဟုတ်ဘာသာလို့ဒီထဲမှာနေနဲတာမဟုတ်လောပါလောပါလောပါလောပါလောပါလောပါလောပါအာမာနဲ့မာနဲ့မာနဲ့လမ်းပြတယ်ဟုတ်ရဲ့ဘယ်တော့ပြတာတော့လီယုံအနောက်ကအနောက်ကပြတာဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ကျ Mark the location ပေါ်ရဲဘူးကွာဒီကောင်9000တာမပေါ်ဘူး။ Thank you ဟုတ်ပြောအေးရရအတန်ပြန်ကြားနေရတယ်အတန်ပြန်ကြားနေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အုတ်တုတ်ရှိတယ်ဟောအထက်မှာလို့ပါလို့ပါလို့ပါအတန်တန်ပြန်ကြားနေရတယ်လို့ပါ3 number 3ရှေ့ရဟောဟုတ်ရှိရတယ်ဟုတ်ရှိရတယ်ဟုတ်ရင်လို့ပါတန်တစ်ထက်ကြားနေရဒီမှာဒီမှာပြက်ကူလာပြက်ကူလာပြက်ကူလာပြက်ကူလာအေးဒီမှာဒီမှာလက်ရှိဒီမှာလက်ရှိ 前面 A 你妈血的。六 A 六 A，六 A 六 A 往里过了，六 A 地下地下地下地下地下地下。阿三网阿三网阿三网呢呢呢，阿三网呢度。包嚟呗，哇！你呢啦？地嚟地嚟。啊，mình đâu vậy? 啊，你呢？我哋偷掉條啦，我哋撚咗你條啩。အမိုင်းနဲ့နော်အမိုင်းနဲ့အဲ့နောက်ကပြစ်တာကျွန်တော်တွေးလိုက်ဟောမင်းနဲ့နော် ရှိသေးတယ်ထောင်ပြီးလို့ရတယ်ချက်ကထောင်ရလို့မရဘူးပဲဟာပိတ်မွယ်တော့လားအောက်နေဆုံးလာမှာနော်ရောင်အောက်နေဆုံးလာမှာရောင်အေးမားနဲ့ဆောင်တော့ခေါ်မနာထောင်ဟုတ်တယ်အားချောင်းတာအနောက်ကနေတိုင်းရွယ်ရတယ်ရွယ်ရတယ်ဘယ်ကနေအားချောင်းလဲအားရဒီနားမှာရှိရ Mark the location အိုင်နာကဒီဘက်ကိုကူးလာမဲ့ကောင်လေငါစောင့်နေဖြတ်စားလို့ဒီနားလေးကနေပြီးအဲ့ဒါဟိုးဘက်ကကောင်တော့အာလန်းချောင်းကြီးတရားပါ Watch out အဲ့နောက်မှာနှစ်ဖွဲ့နော်ကိုရောက်ဆုံးပါလိမ့်နော်ဒါပြီးတော့ပြေးရတယ်မလို့ဒီဒီဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြေးရတော့မယ်တင်တော့တော့တော့ချေဖုန်းနေကြတာလေအနောက် 哦的，伢还有几天嘛？昨晚几点买的？今晚卖也收啊。几点我的？哦，对对，等我等我。啊，哥呀，后背有无打到啦？呀，兄弟，兄弟们，后边一无打到了。打到，打到！加油！加油！加油！哦，得搞着了，哥。 Watch out. ဒီနေ့မှာတော့ဟော Location. ตีร่มเหรอว้าว Watch ဒီ out. နေ့မှာတော့ဟောရှင်းနော်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးရောက်ပြီးသွားတယ်ဘာကပြီးသွားလဲ Help. ဟော哦哟，还笑嘞哇！မရတော့ဘူးဘယ်နာကောင်လာပြစ်သွားတော့တခြား point တကောင်ထောက်ခံလိုက် အာတကယ်ဆုံးပါသေးရတိလားဟုတ်တယ်အေးစင်းနေလို့ရတယ်ဖောက်ခေါ်ခံလိုက်ရတယ်အေးလက်ပြိုးကြီးရှင်အေးရချီကုန်ပြီရရှယ်ဖြစ်တာချစ်ကချစ်ကချစ်ကထွားရတော့ချစ်ကထွားရတော့မကမကတော့ခွဲပြလိုက်တော့ I've located the next play zone ကိုမကကိုမကတော့ခွဲပြလိုက်တော့အဲ့ဒီတော်တော်တောင်းနေတာဟာလက်โอเคပါ ဇုံကတ်တာမလားဇုံသွားမလားဘာရအောင်သွားမလားလာလေးကုန်းပါပြီခြားဘက်ကကောင်အကန်နဲ့စားအောင်လားကျွန်တော်ဘယ်နာဘယ်နာပြတ်သွားတယ်ဟာလိုက်ပြန်မိထင်တယ်ဟာဟာလိုက်ပြန်မိသွားဟာလာဟာလာဟာလာဟာလိုက်ပြန်မိသွားဟာလိုက်ပြန်မိသွားလာလေးကုန်းကတိုက်ကြီးရလာလေးကုန်းပြီဟောကြသွားတယ်ဗျာတဲ့ဘယ်လိုစမ်းပြအောင်ရေးရပါတယ်ဟုတ် Rủa xe này với như rủa xả ý nốt Nhìn này Đi mà đi mà Mark the location Maga maga maga maga Maga được web ra đây rồi Đâu Nakamui chỉ phải Nakamui Hay xếp bỏ là để Xếp bỏ để bro tu Chỉ chú bá xếp bỏ bài nó Xếp bỏ Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. တစ်ကောင်ကျန်တယ်တစ်ကောကောင်းင်လာကျန်တယ်ဟီးနေဟီးနေနောက်တစ်ကောင်ကြံသေးတယ်နောက်တစ်ကောင်ကြံသေးတယ်ဟီးနေတာဒီဟိုတော့ဆန်းပါ nice nice ငါ့ကိုပြစ်သွားအဲ့ကောင်လားမသိဘူးမဟုတ်ပါဘူးตาနဲ့ပြစ်သွားကိုကိုမကကောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကာနေကာနေကာကြီးနဲ့ပိုကျဲလာတော့မဟုတ်တာကြီးပါဗျာဘယ်လိုမာရီယာကြီးမှပိုကျဲလာတော့ငါငါကြီးပါဗျာ ကြာဘိတ်ဒီနေ့မှဆော့တာလားဟာဒီနေ့မှဆော့တာလားတဲ့ဘိတ်တို့နေတိုင်းဆော့တယ်ဘာသာနေတိုင်းဆော့နေတိုင်းနေတိုင်းညတိုင်းကျွန်တော်ည7နာရီဝန်းကျင်ဆိုအပတ်ကြည့်တိုင်းရှိတယ်နော်ည7နာရီဆိုကျွန်တော်ပတ်ကြည့်တိုင်းရှိတယ်နော်7နာရီဆိုတော့ညတိုင်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော် notify လေးမြန်ရိုက်တော့လိုက်ပါဘာသာနော်ကျွန်တော်နော် exclamation mark notify ရိုက်ပါနော် notify မတက်ရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော် page မှာလာပြီး notify ခေါင်းလောင်းလေးလာဖွင့်သွားလိုက်နော် notify လေးဖွင့်သွား I've located the next တိုက်ကြီးကုန်းတော့ပါရေးပြရတိုက်ကြီးကုန်းတော့ဟာအကြီးကုန်းတော့အမရှိအရှိတော့အရှိတော့သုံးသွားတော့မှာက အကကြည်ရငါတို့ဘူးလိုက်တယ်တို့အပတ်သမားကြီးတော့ဆောင်းဝမ်းပြည့်ချွတ်ရအရင်မြန်ဘူဖန်ကနကောင်အောင်ကြည့်ရအားရဟုတ်ကမသိပါရာဟာကိုကိုလစ်သွားကိုလစ်သွားကိုဟုတ်လစ်သွားပြီကိုဟုတ်လစ်သွားပြီမကကောက်ပါပြီခမညာအဲ့ရှော့ပါပြီဗျာတိုက်ကြီးရှော့တော်ပြီလို့ကိုလီရောဘုံနေရှောက်တယ်လာလေလာလေထည့်ကြည့်ဘလို့ဖြစ်တာ Là đi Cái bộ là đi là thôi, chỉ là bộ lại. Dạ, xin ông đi phổi Cái áo Thank cái Xin Cái dạ. con, dạ, cái xin Cái con rồi, cái gì rồi, dạ. cái gì rồi, là Cái đấy bộ, cái đấy Cái bỏ, nhiều cái mi, Cái đi là đi về cái rồi. Cái bộ, giáo cái giáo Cái giáo bộ. ဂုတ်ဂုတ်ဂုတ်ထဲသွားတာဟုတ်တယ်ပါ SK ကြိုက်ရကြ Okay ဗျာအဘ thank you ကျွန်တော်ကျွန်တော် reaction လေးမနေ့ကနှိပ်ပေးကြအောင်เนาะကျွန်တော်လက်မလေးပဲဖြစ်အသေးလေးပဲဖြစ်เนาะကျွန်တော်အခုကြည့်နေနေအောက်မှာနှိပ်ခဲ့လို့ရပါတယ် comment နဲ့ဘေးနားမှာရှိပါတယ်เนาะအသေးလေးပဲဖြစ်အိုးလေးပဲဖြစ်နှိပ်ပေးကြပါအောင်เนาะကျွန်တော် reaction လေးနဲ့စုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျအပန်းမကြည့်ရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါရမှာမကုန်နဲ့ support လေးပါဗျာเนาะကျွန်တော် free support တာပါ share ချင်တော့ share ပါ share ပါလားသူစောချင်တော့ပါကုတကာလေ okay ပါဂုတ်တဲ့ဝါတာလေဂုတ်တဲ့ဝါတာစားတယ်เนาะ တဲ့မကာတက်ပဲကျွန်တော်လေကျွန်တော်မကာမကာရောက်မယ်ဒီဘက်ချစ်ကဆိုင်မင်းတို့ကဘရာစီယာလေးတယ်ဝယ်ပြီးမယ်ရဘရာစီယာလေးတယ်လေးတာပေါ့ဘရာစီယာလေးတယ်လုံးဝချဲလိုက်ကျွန်တော်မကာပန်းအောင်နေပဲပန်းအောင်နေပဲဘရာစီယာပန်းအောင်လေးတယ်ဝယ်ပြီးမှာအော်ရဒီရောကနေဒီဟာပေါ်ရဘလို့ရောပေါ်နေချီတာတယ်ဟာမတေးဘူးဟာ ကုတ်တွေကုတ်တွေရောက်ရင်ဘောမှုမန့်နေပုံမှန်နဲ့ငါစားရပဲတစ်ချက်ပဲတစ်ချက်ပဲအများကြီးမပြည့်အေးအေးဟာဟာဟာဟာဘာကြီးရောတင်းကွာဘလူးမိုက်ဘာကြီးနားလိုက်အဲ့ထိန်လာတာမသိဘူးလူကြီးအေးခုနအပေါ်ပေါက်လေဘလို့အပေါ်ပေါက်ကနေဘလို့အောက်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဟာဟာဟုတ်တယ်ဗိလိုက်ချိန်နာ စကူကြီးကလိုက်နေတာသူ့နောက်ကိုစားတယ်ဗျာ GOAD ကုတ်သွားပါလေသိလားမက်ဆီနဲ့ဒိုလေးမဟုတ်ဒီကောင်လေးမှအဆင်ပြေတယ်ဘေးရတယ်ဘေးရတယ်အော်တိုင်းဒီလိုပြနေတက်ဟုတ်တယ်အမအကောင်လေးစီမှာဆက်လက်နိုင်ထုံးနေတယ်မအေးသေးဘူးလားအေးသေးဘူးလားမသိဘူးအဲ့တော့ခင်းတယ်မပိတ်သေးဘူးလားမသိဘူးဟောရောက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်အဲကြည့်ကြည့်မူးမမူးပေါင်ရှူလိုက်ရအောင်မတက်ကြည့်မူးပေါင်ယူရှော့တယ်ဗျာဘာမအိတ်နဲ့တော့ နှစ်ထင်တော့ပြန်ထည့်သွားမှာ brother တို့တော့မအိမ်နဲ့ SMS တူ SMS တူ subscriber နဲ့နှစ်ထင်တော့ထည့်သွားလိမ့်မယ်တော့မအိမ်နဲ့ဟာအော်ဒီမှာဖောက်ပြတယ်တော့အိမ်တော့မရဘူးလို့ဆိုစိတ်တွေကတာကြီးစိတ်စိတ်တာကြီးတတိမထားမိလို့ဟိုကဆွေးဟတ်တာလည်းကောင်တွေ့ရတာကြီးမသိလို့ဟဲ့လားဟိုကဆွေးဟတ်တာလည်းကျွန်တော်မသိမိပါဘူးရရရ go go go go ဘာဘာ 너가 야 너가 너가 삐를 보다 오슈라 야 삐를 보다 오슈 고고고고 <laughs>